Yr Yy, y cyntaf, gael diolch i bawb sydd wedi troi allan heddi. Uh, mi oedd rhai hynny o'r gogledd wedi gorfod troi nôl ym Machynlledd oherwydd bod yna coed wedi torri fyna, a dwi'n gwybod bod yna sawl car wedi methu cyrraedd uh, yma heddi. Um, gael hefyd cychwyn trwy ddeud hyn. I fi, y peth cyntaf ddylun wneud heddi ydy dathlu, nid jyst y ffaith bod ni yma, ond dathlu'r ffaith bod ni'n gallu llwyddo i gyflawni gymaint trwy'r Gymraeg. Mi oedd cael cyflwyniad Mi gael cyflwyniad can cyw o blant ar gychwyn yr rali yma gyda'r pethau gorau fi wedi gweld mewn rali o'r gymdeithas ers tro byd. Oedd mae'n cadarnhau i ni, mae cymuned o bobl ydy ni, pobl o bob oed sy'n dymuno byw yn y Gymraeg. Dwi yma heddi, nid er mwyn fi fy hun. Dwi'n gallu byw trwy'r Gymraeg i raddau helaeth iawn. Ond dwi eisiau ymhant ac i blant ymhant ac i plant wythau byw trwy'r Gymraeg. Felly, gadewch yn ei ddathlu a canmol pawb sy'n gweithio ar y papurau bro. Mudiadau fel y mudiad ffermwyr ifanc, fel merched y wawr, fel yr urdd, rheini sy'n cynnal ac yn cadw cymdeithasau Cymraeg ar hyd ac ar led Cymru. Gadewch ni dathlu a mwynhau hwnna, ond yw hwnna ddim yn ddigon. Gallwn ni ddim parhau i ddathlu yn ein cymunedau bach ni, trwy y cymunedau mwy yn dadfeilio o'n gwmpas ni. Mae'n sobri ddyn i feddwl heddi bod ni'n sefyll yng Ngheredigion mewn sir sydd erbyn hyn yn sir lle mae'r lleiafrif ohonom yn siarad Cymraeg. Mae'n sobri ni i feddwl bod 92 o gymunedau Cymraeg y iaith yn 1991 wedi syrthio i 39 yn y flwyddyn yma. Ac mae'r atebion dyn ni wedi gael ar hyn o bryd gan lywodraethau, nid jyst Llywodraeth Cymru, ond awdurdodau lleol yn hollol anigonol. A dyna pam, dyna pam rhaid i ni hefyd heddi cymryd cam ymhellach ymlaen. Gair roi er enghraifft i chi o'r ddigeithiau sydd yn gwynebu ni. Yn ddiweddar iawn, yn ddiweddar iawn, dywedwyd i'r Llywodraeth Cymru bod yna 200 miliwn o bunnau yn ychwanegol yn dod i'w coffa nhw i wario ar addysg. Petai nhw o ddifri am y Gymraeg, petai nhw'n sylweddoli yr anger sydd yn, ber, yn corddi yn ein boliau ni, petai nhw'n sylweddoli y pryder sydd yn gwynebu ni o ran difodiad, diflaniad y cyfrifiad Cymraeg, petai nhw, petai nhw, a roi 20 miliwn, 20 miliwn, 10 y cant o'r 200 miliwn na yn benodol iawn ar gyfer hwyddo addysg cyfrwng Cymraeg. Nath e ddim hyd yn oed croesi meddyliau nhw. Nath e Daeth dim croesi meddyliau nhw os mae'r Gymraeg rhywbeth draw fyna. Dyna ydy'r gwahaniaeth drwy cymeryd y Gymraeg o ddifri a gweld y Gymraeg ymylol ar ymylon yn gymdeithas ni. Wel, dwi e ddim ar ymylon fy mhrifod i na'r gymdeithas dwi'n byw yn y fo. Na'r enghraifft arall i chi. Cawswn ni tan i gen y nodi'n cynghorol yna roi cyngor i awdurdod lleol o ran sut i weithredu o ran y Gymraeg. Mae'r nodyn yna yn ddau ddim. Mae'n ddau ddim am ddau reswm. Yn y lle cyntaf, mae'r nodyn yna'n dweud, os ydy o'n ymarferol, os ydy o'n rysymol, ac os ydy, ac os ydy o yn, yn rhywbeth sydd yn bwysig i'r awdurdod lleol. Hynny yw, mae'n gadael awdurdod lleol i anwybyddu'r peth yn llwyr. Wythnos diwetha, nath cyngor sir Cymdimbiaeth cyhoeddi bod nhw'n mynd i rhyddhau uh, uh, gweis, gweision yn y, yn, yn, yn y cyngor i gydweithio i lunio adroddiad pwnc ar yr iaith Gymraeg. A dwi'n canmol nhw. Dwi'n falch bod hynna'n digwydd. Mae'n cam ymlaen. Mi ni gofyn i cyngor Dimbych i wneud hyn chwarter canrif yn ôl. Mi ni gofyn i gyngor Ceredigion i wneud hynny chwarter canrif yn ôl. Nethon ni gofyn i gyngor Sir Gar i wneud hynny chwarter canrif yn ôl. Betai pob un awdurdod lleol yng Nghymru wedi llunio adroddiad pwnc ar sefylla'r iaith Gymraeg dadosoliad manwl o'r anghenion sydd wedi hyrwyddo, datblygu a diolgelu'r Gymraeg, ni fysyn ni'n gwynebu diflaniad cymunedau Cymraeg ni heddiw. Ond ar hyn o bryd, does dim byd yn gorfodi awdurdodau i wneud hynny. Mater o mympwy yn unig. A hyd oed os greu hynny, does dim sicrwydd bydd unrhywbeth yn digwydd ar ôl hynny. Wythnos yma, daeth pedwar hynny gael cyfarfod. A mae hon yn wirioneddol sobri fi, gyda Carl Sargent a swyddogion, uwch swyddogion, tai a chynllunio yn Llywodraeth Cymru i drafod y drafft bil cynllunio. Rwy'n trafodaeth i manwl, da un pwynt allweddol yn y cwestiwn. Nes i ofyn i'r prif swyddog gaddus. os ydych chi'n edrych ar ddatblygiad, ac edrych ar pob peth sydd yn cael ei ffeithio yn sgil y ddatblygiad yna, pob agwedd o'r gymuned a'r gymdeithas, ac yn gweld bod e'n gytbwys o blaid neu yn erbyn, ar un peth bys niweidiol i'r gymuned leol, bys effaith ar y Gymraeg a bysau chi, a bysech awdurdod lleol yn cael caniatad i wrthod y datblygiad yna? Yr ateb oedd na. Felly, beth di'r pwynt i tan i gen? Beth di'r pwynt i adroddiad cewch Gorchwyl? Beth di pwynt i lobio os nad ydyn nhw'n caniatau i ni gael beth ni'n gofyn amdano? Dwi wedi gwario'r blwyddyn yma yn lobio ar lefel cenedlaethol a rhanbarthol yn y siroedd, maen nhw'n dweud, dyn ni'n cael digon o arweiniad gan Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Carwyn Jones, y Carl Sargent, yr wrthod yn dweud, o mae'r grym gan yr awdurdod lleol. Siwa beth ydy hwnna, dwi'n meid tymor yn dolyg, dyna ydy agwedd Pontius Pilate. Golchi dwylo a rhoi bai a rhywun arall. ges i'r fraint ychydig wythnosau yn ôl i fynd i, i uh, Eisteddfod uh, Mudiad Ffermwyr Ugef Ifeng yng Ngheredigion. Mi oedd yn fraint, oherwydd o'n i'n sylweddoli gymaint o werth, gymaint mae'r Gymraeg yn gallu creu, gymaint o ddiwylliant ac o fwrlwm sydd yna. Dwi'n yn ffarmwr, dwi'n ifanc, ond wir i chi, dyna oedd i fi un o'r enghreifftio gorau dwi wedi cael ddiweddar o pan bod yn bwysig brwydro dros y Gymraeg. Yn ystod yn y oedd yna can sioi, cystadleuaeth can sioi, gyda 17 o bobl uh, uh, uh, yn canu. Ac oedd doi o'r, cysleiwyr wedi defnyddio'r gan y geiriau gwag, falle mae'r rhai o chi'n gwybod o. Ac yng nghanol y gan yna, mae'r geiriau yna. Nid nawr yw'r amser ar gyfer uh, geiriau gwag, nid nawr yw'r amser ar gyfer geiriau, nawr yw'r amser i weithredu. Wel dyna pam dyn ni yma heddi, dyna pam dyn ni'n cychwyn yr ymgyrch go iawn heddi. Ac erbyn mis Chwefror, mae rhaid i ni cydweithio reit ar draws mudiadau Cymru, reit ar draws mudiadau, gweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod y Gymraeg yn parhau i ddat y dyfodol. Mae gen i clo yn hyn, mae yna un clo a dos dim byd yn gwrm wrtho fo. Da ni eisiau datgloi meddyliau gwleidyddion yng Nghymru yn genedlaethol ac yn rhan barthol ac yn lleol. Dwi eisiau datgloi meddyliau. Nid yw diflannu'r Gymraeg yn anorfod. Mae'r grym yn eich dwylo chi. Os da gadwch chi'n neud y gwaith, byddwn ni'n neud y e drosoch chi. Diolch yn iawn. Yeah!